welcome back to my channel आज का वीडियो है सेक्टर अठारह ये वीडियो पिछले साल का ही है 2021 का ही है और ये वीडियो एक नंबर है जो कि पहले वाला वीडियो देखो और अब का वीडियो डालूँगा वो देखो बहुत बदलाव आया है तो जो भाई लोग अगर नहीं घूमे हो तो अठारह आके घूम लो एक बार मार्केट एक नंबर हो गया तो मार्केट के इस तरफ जिस तरफ सावित्री मार्केट मोबाइल का सबसे बड़ा मार्केट तक का वीडियो है आज का तो पूरी डी लेफ्ट तक का वीडियो है मैंने डी लेफ्ट तक का शूट किया तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए हुए चलिए मिलते हैं आपको वीडियो के लास्ट में और देखते हैं कि इस वीडियो में अपने को देखने को क्या मिलता है तो गाइस इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नया वीडियो जो आने वाला है सेक्टर अट्ठारह का वो भी अट्टा मार्केट और सावित्री मार्केट दोनों साइड का वीडियो शूट हो रहा है तो वो भी आने वाला है चलिए मिलते हैं वीडियो लास्ट में मस्त लगा होगा चलिए मिलते हैं नया साल में और नया साल में देखते हैं Indira market Atta market Savitri market ये सारा मार्केट का वीडियो लाने वाला है A R K V I P studio की तरफ से तो बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नया नया वीडियो जो भी आएगा सारे आपको मिल जाएगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो A R K V I P studio search कीजिएगा आ जाएगा फेसबुक पर करना चाह रहे हैं फेसबुक पर भी आ जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का